क्लाउडी स्पेलिंग है C L O U cloud D Y D cloudy जब क्लाउड्स के बाद रेन होती है और उसको कहते हैं रेनी रेन का spelling R A I N Y rain यू एन एन बसनी बच्चों आज हमने सीखे फोर वेदर्स के नेम फर्स्ट है क्लाउडी सेकंड है रेनी थर्ड है विंडी फोर्थ है सनी बच्चों आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसको लाइक करें और शेयर करें